Супермаркет или сам представляет. Супермаркет Эль Сам. Всегда только свежие и вкусные продукты. Эй! Нас мама только за хлебом отправляла. Вот это что такое? Так, вот это хлеб для тебя и маме. А это мне. Супермаркет Эль Сам.